کے بغیر خلل کے پورا سلسلہ چلے گا اور اس سے پہلے کہ میں پہلی شاعرہ کو بلانے کا اعزاز حاصل کروں میں یہ چاہوں گا کہ جو یہاں کے ہمارے ہیوسٹن کے شعرا ہیں اور میری مراد صرف ان شعرا سے ہے جو ابھی جستجو میں ہیں کاوشیں کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ادب میں ان کا نام ہو اپنے شوق کی جستجو میں محنت کرتے ہیں اور ہم ان کی محنت کو سراہتے ہیں تقدیس ادب جو ہے اس کا فارمیٹ ہی ہے کہ ہم نئے شعرا کو ہمیشہ سراہتے ہیں تو میری خواہش ہوگی کہ وہ مہمانوں کی موجودگی کو اپنے ذہن میں رکھیں اختصار جو ہے اگر وہ اس کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً پوری آڈینس جو ہے مجھے آپ کی تعلیم چاہیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں درست ہے تاکہ وہ اختصار سے کام لیں اور اس کا اطلاع ہرگز ہرگز ایسے شعراء پر نہیں ہوتا جیسے ہمارے عارف امام صاحب ہیں یا اتنے بڑے بڑے جو شاعر ہیں ان پر نہیں میں صرف نوخیز اور نو آموز جو شاعر ہیں ان کے لیے کہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اختصار سے کام لیں چلتے ہیں پہلی شاعرہ کی طرف جو آج کی بارش کا پہلا قطرہ بنے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد بارش بڑے زور و شور سے ہوگی ادبی اور آپ ضرور محسوس ہوں گے مجھے جناب فیاض بھائی نے کہا ہے کہ پہلی شاعرہ بلانے سے پہلے وہ معزز مہمانوں کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہوگی جناب تقدیس ادب کے صدر فیاض خان سے آئیں اور حدیت تشکر پیش کریں السلام علیکم ثامی معاف کی جگہ یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ میں آپ کے اور شعرا حضرات کے درمیان آڑے نہیں آنا چاہتا پھر باقاعدہ مشاعرے کا آغاز ہو اور مستقل طور پہ مشاعرہ سنا جائے کیونکہ آپ مشاعرہ سننے آئے ہیں اور ہم مشاعرہ سنانے کے لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے یہاں تو میں آپ کے بیچ آڑے نہیں آنا چاہتا تو اس سے پہلے جتنی بھی کارروائیاں ہیں میں نے کہا کہ مشاعرے سے پہلے پوری کر دی جائیں میں آپ سے آج باتیں تو بہت ساری ہیں جو کرنا چاہتا تھا اور کرنا چاہتا ہوں میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حالات پہ نظر رکھتے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں تو پہلے خطبہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو ہوتی ہے تو یہ ہمارے تقدیس ادب کا خطبہ ہے جو مجھے آپ کو آپ تک پہنچانا ہے تقدیس ادب انٹرنیشنل ہیسٹن کی تاریخ کی کی شاید سب سے زیادہ فعال عظیم ہے فعال تنظیم ہے اس سے پہلے کچھ غلط ہی کروں میں چشمہ لگا آپ کی جگہ میں نے چشمہ نکالا لیکن میں نے یہ سوچا شاید ابھی آنکھیں میری کام کر رہی ہیں خیر معاف کی جگہ تنظیم ہے جس کے ذریعے اہتمام آج بارہواں مشاعرہ مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد چند ادب کے تفدذ کہ چند علم برداروں نے اور چند ہم خیالوں نے رکھی ہے ایاز مفتی کے جن ایاز مفتی جن کے والد سید عبدالستار مفتی علیہ علہ نے ساغر صدیقی مرحوم کے ساتھ مل کر تقدیس ادب لاہور بنائی تھی ان کا خواب تھا جو تقدیس ادب انٹرنیشنل کی صورت میں شرمندہ تعبیر ہے حاضرین محترم جہاں دنیا میں اردو کی تردید اور ترقی کے لیے یورپ اور امریکہ اور مڈل ایسٹ میں ہر جگہ کام ہو رہا ہے شہر ہیوسٹن بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے اس شہر میں عالمی معیار کے بہت سے شعرا کسی بھی اور ستائش سے کے بغیر ہی گیس ہوئے اردو کو سنوارنے میں لگے ہیں ہم نے یہاں صاحبان دیوان حضرات کی پجرائی کا ایک سلسلہ متعارف کروایا ہے جو لگاتار منظوم نظامت کا آغاز یو ایس اے میں کیا گیا مشترکہ یوم آزادی مشاعروں کا اہتمام کیا گیا مشاعروں اور کبھی سمیلن کا منفرد تجربہ کیا گیا حاضرین عالمی امن معاشی جی، محبت اور بھائی چارے کی فضا کو مضبوط رکھ رکھنا ہمارا مقصد اولین ہے نسل نو کو اردو اور اس کی ترقی سے مربوط رکھنا اپنے تہذیبی ورثے کا تحفظ اور اردو ادب کی ترقی ہیسٹن کے شعراء کے کلام کی اعتبار میں ان کی مالی اور ادبی اور تکنیکی معاونت ادب تنقیدی نشستوں کا انعقاد کرے اور غیر ترئی مشاعروں کا انعقاد ادبی ورکشاپ کا انعقاد علم و عروج میں شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں کی معاونت اردو زبان ادب اور شاعری سے متعلقہ کلاسز کا اہتمام نسل کو وطن کلچر سے اور ادب سے آگہی عالمی محبت اور امن کے لیے کار مسلسل کرنا تقدیس ادب کی ویب سائٹ کا قیام تقدیس ادب ریڈیو کا قیام تقدیس ادب کے مشاعروں کی ڈی وی ڈی اور سی ڈی کی فراہمی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا قارئین کرام دنیا کو امن و محبت کا افہام متفقین جس قدر آج جس قدر آج ضرورت ہے پہلے شاید اتنی نہ تھی مذہبی منافرتیں فرقہ فرقے کی بنیاد پر نفرتیں علاقائی اور ملکی بنیادوں پر ایک دوسرے سے براد کا اظہار ان ان سب کے تدارک کے لیے جہاں دوسرے عوامل کی اہمیت ہے وہیں ادیبوں اسکالروں اور شاعروں کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے بقول شاعر میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہمیں ان فاصلوں کو ان نفرتوں کو پیغام محبت سے ختم کرنا ہے کردی سیرت کا ایک مقصد محبت عام کا عالمی فروغ ہے دنیا کے ساتھ ساتھ بر صغیر کو بھی اس کی اشد ضرورت ہے ان دونوں ممالکوں کی ان دونوں ممالک کسی بھی ایٹمی تصادم سے روکنے میں دونوں ممالک کے ادیب اور شاعر پہلے بھی اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور مزید اسے پوری کرنے معاف کیجیے گا یہ میرا لکھا ہوا نہیں تھا یہ ٹائپ تھا تو اس میں ایرر کی جو گنجائش تھی وہ میں نے کوشش کی ہے خیر لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ سامعین یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے پچھلے بارہ مہینے میں بارہ محفلیں آراستہ کی اور